लिए hello and welcome friends TDS की एंट्री कैसे पास करेंगे टेली प्राइम में आज हम देखेंगे तो टेली प्राइम में एक ऐसी एंट्री पास करनी है जैसे मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया किसी बैंक में ठीक है और बैंक ने आपको ब्याज दिया जैसे कि मान लीजिए कि आपने पांच लाख का फिक्स डिपॉजिट किया और बैंक ने आपको दो लाख उस पर ब्याज दे दिया तो यानी कुल अमाउंट हो गया सात लाख रुपए ब्याज का जो अमाउंट हुआ वो हुआ दो लाख रुपए तो इंटरेस्ट जो मिला उस पर आपको टीडीएस पे करना है ठीक है जो अभी करंट रूल एंड रेगुलेशन चल रहा है अगर एक साल में आप चालीस हजार से ज्यादा ब्याज कमाते हैं एफडी के द्वारा तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा लेकिन म्यूचुअल फंड पर ऐसा नहीं होता म्यूचुअल फंड पर बहुत कम ब्याज देना होता है आपको लेकिन एफडी पर ज्यादा ब्याज देना है अब भाई ये बात मेरे समझ में नहीं आती है गरीब आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा वो बैंक में जाएगा और बैंक में पैसा जमा कर देगा पोस्ट ऑफिस में भी जमा करता है पोस्ट ऑफिस में आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है लेकिन बैंक में अगर जाता है वो तो बैंक में हाँ, काट लिया जाता है तो टीडीएस कटेगा तो उसी की एंट्री हमें पास करनी है तो चलिए यहाँ से बी प्रेस कर देते हैं और जर्नल बाउचर में आ जाइए जर्नल बाउचर में आने के बाद आपको सबसे पहला लेजर इंटरेस्ट का बनाना है जो आप इंटरेस्ट पाएंगे तो उसका लेजर आपको बनाना है ठीक है तो यहां पे लिखता हूं मैं इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ठीक है तो ये लिख दिया मैंने interest from bank enter press करेंगे और ये बैंक के लिए होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में डाल करके एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे यहां पर टीडीएस को आपको ऑन करना है तो एप्लीकेबल कर दीजिएगा एप्लीकेबल करने के बाद यहां पर आपको कर क्या रहे हैं वो देख लीजिए ठीक है इंटरेस्ट पे uh, कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं यहाँ पे क्रिएट दिया हुआ है यहाँ पे जाके बना लीजिए या के साथ सी प्रेस करके बना लीजिए या आप इसे एनी भी रख सकते हैं तो यहाँ पर uh, बना लेते हैं तो यहाँ पे हमें करना है लाइक कमी इंटरेस्ट uh, तो यहाँ पे लिख देता हूं इंटरेस्ट एंटर प्रेस करते हैं सेक्शन अस्सी सी है 80 सी तो यहाँ पे एटीसी सी डाल दीजिए आप और एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे पेमेंट कोड आप डाल सकते हैं तो अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं टैली का लाइक अगर आप ओरिजिनल यूज कर रहे हैं टैली जैसे मैं तो एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ आप अगर ओरिजिनल यूज कर रहे हैं तो आपको पेमेंट कोड वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा इवन सेक्शन भी शो कर देगा ठीक है और रिमिटेंस कोड यहाँ डाल दीजिए और एंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए यहाँ पे टेन परसेंट कटेगा विथ पैन ठीक है तो यहाँ पे टेन परसेंट कर दीजिए और नीचे भी आपको टेन परसेंट ही रखना है थ्रेस होल्ड लिमिट आएगा नीचे तो थ्रेश होल्ड लिमिट आप यहाँ पे दे दीजिए पचास हजार रुपए ठीक है तो यहाँ पे पचास हजार रुपए मैं कर देता हूँ एंटरप्रेस करता हूँ और एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट कराता हूँ यहाँ पे बैंक की डिटेल चाहे तो डाल सकते हैं यहाँ पे बैंक की डिटेल और पैन कार्ड की डिटेल चाहे तो आप डाल दीजिएगा अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ई फंड ट्रांसफर और यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह डाल करके और फिर आप चाहे तो ओके कर सकते हैं इसको एक्सेप्ट करा लीजिए यहां पर आएगा तो यहां पे कितना इंटरेस्ट मिला है तो मान लीजिए दो लाख रुपया इंटरेस्ट मिला है हमको ये हो गया एंटर प्रेस किया यहां पे क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे तो यहां पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर मैं बना लेता हूं लाइक रीना नाम लिख दीजिए और यहाँ पे पहचान के लिए सी लिख दीजिएगा ताकि पता चलता रहे कि क्रेडिटर पार्टी एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे संडे क्रेडिटर ग्रुप में इसे डाल देंगे ध्यान ये रखना है कि जब भी आप क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाए तो टीडीएस को एप्लीकेबल जरूर करें यहाँ पे लिखा हुआ है इज टीडीएस डिडक्टेबल तो बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पर अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमें करना है ई कर सकते हैं या कंपनी रेजिडेंस कर सकते हैं तो कंपनी रेजिडेंस कर देते हैं ठीक है और एंटर प्रेस करेंगे और सेम बाउचर में हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर बैंक की डिटेल डालना कंपलसरी है और यहाँ पर पैन कार्ड डालना तो अति कंपलसरी है तो यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पे पैन कार्ड नंबर इनका बता देता हूं A I S P T P T four five zero four C यहाँ पे यस कर दीजिए प्रोवाइड पैन डिटेल को और एंटर प्रेस कर दीजिए और एक्सेप्ट करा दीजिए इसको अब ये काम हो गया आपका तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाख अस्सी हजार रुपया यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया गया है जो टीडीएस काटना है 10 परसेंट के हिसाब से डिडक्ट हुआ है तो दो लाख पे दस परसेंट एक लाख अस्सी हजार आ गया है चूंकि दो लाख था अब यहाँ पे नीचे क्रेडिट आएगा आपका तो क्रेडिट किसे करना है तो टीडीएस का एक लेजर बना लीजिए अगर आपने नहीं बनाया तो ठीक है तो यहाँ पे बना लीजिए टीडीएस तो यहाँ पे लिखिएगा TDS TDS tax deducted at source लिख दीजिए टीडीएस हम बना चुके हैं तो ये लेगा नहीं तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कर दीजिए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के कैटेगरी में डाल दीजिएगा तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के कैटेगरी में इसे डाल दीजिए एंटर प्रेस कीजिए और टीडीएस ही है ये और यहां पर कर दीजिएगा अगर कोई देना चाहते हैं तो दीजिए नहीं तो ये नहीं कर सकते हैं आप अगर आपने बनाया है तो आप दे भी सकते हैं नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए ये नहीं कर सकते हैं एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 20000 ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर टीडीएस आ गया है और आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि यहाँ पर टीडीएस किस तरह से डिडक्ट किया गया है और अगर आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप भी ये काम कर सकें टीडीएस वाली एंट्री पास कर सकें इजिली तो इस तरह का कोई काम अगर आपको मिलता है तो बहुत पेशेंस से आप काम करें बहुत आसानी के साथ आप काम कर पाएंगे उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करें thank you for watching this video